Bueno, pues dice está. Nos venimos con el tercer lugar. Ese tercer lugar se queda en territorio dinamita. Así es, como lo está diciendo mi hermano, nos quedamos con el tercer lugar, demostrando que estamos en las mejores duplas de hermanos, Cuatero y Sansón. Siempre venimos con todo y Japón fue territorio dinamita. Una palabra pero esta fantástica manía para ustedes tienen muchas tareas, para quienes quieren regresar a, México, tiene que entrar. Sí. La verdad, el Consejo Mundial ha demostrado que tiene buen talento y que somos los mejores, la mejor empresa. Lo hemos demostrado ahorita, no hay excusa. Nos ganaron bien, los dinamitas nos han ganado bien. Eso se lo respetamos, pero como dice mi buen amigo Pepe Tanaka, no vamos a descansar hasta que nos den la revancha. Gracias. Muchas gracias, Tokio. Me voy con el corazón lleno de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Arigato, arigato, Tokio.